ассалаумағалейкем төраға жақып асанов мырзаға керимов мұрат сәлеубайұлынан өтініш мен қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл азаматымын 2018-ден бастап жауқазын балабақшасында қарауыл болып қызмет атқарған болатынмын тұрақты түнгі ауысым басшымыз 2019-дан бастап бізді мәжбүрлі түрде 24 сағатқа қойған болатын Даужанов Санабек сайлаубайұлы есімді азамат еңбек демалысына кеткен болатын екі қарауыл 24 сағатты 5 ай атқарған болатынбыз екі қарауыл ортасында келісім болып келісім болып 48 сағат жұмыс жасаған болатынбыз басшымызға барып бізге өтініш бір адам беріңіз көмек беріңіз дегенімізде амалдайық деп бет бақтырмады мағасын асқар аймағамбетовке өтініш білдірген болатынбыз асқар аймағамбетов өтінішімізді жерге тастамай 24 сағатты алдыртып тастаған болатын 2019-дан бастап сол қолдаушылық басшымыздан басталды 2019-дан бастап қолдаушылық басталғаннан кейін біз басшымызға барып 12 сағаттың ақшасын төледіңіз 12 сағаттың ақшасын төлеңіз дегенде бюджетте ақша жоқ деп бет бақтырмай төлемей болмағасын тиісті органдерге біз барып шағымданамыз дегеннен кейін нұржан санабекке екі жүз мың керей мұрат екі жүз мың ақша берген болатын бізде ой туып тұр ол бюджетте ақша болмаса екі жүз екі жүз мыңнан төрт жүз деген ақшаны қайдан алып отыр деген сұрақ туындап тұр жақып асанов мырза менің жеті балам бар әйелім жұмыссыз ә, бес жылғы кредитім бар арал аудандық сотта сегіз сот болып тұр қанша заңдылық қанша заңсыз оны білмейміз басшының қорғаушы сот үстінде тұрып бізге жұмыс ұсынды бір күніміз алып ертеңіне жұмыс орында бос орын жоқ деп бізге жұмыс бермеді жұмыс жоқ сіздерде деп сол 2019-дан кейін бізге басшымыз суббота воскресенье төленеді төлеймін тұрыңыздар дегесін сентябрь айынан бастап үш қарауыл қызмет еткенбіз октябрь айында барып енді біз 78 мың теңге ақшамызды алып тұрғаннан кейін суббота воскресенье сіз бізге төлеймін дегеніңіз қайда деп едік тағы да бет бақтырмады бюджетте ақша жоқ мен сіздерге төлей алмаймын деп қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз білмей отырмық қызылорда облысы қызылорда облысында сот болып онлайн арқылы жиырма минутте шаруамызды шешіп тастады басымызға тас түскендей болды біздің сөзімізді сөйлеп тұрған басшыдан жоғарыдан адам болмай тұр жақып мырза біз кредитімізді қалай төлейміз бала шағамызды қалай асыраймыз мына кішкене өсіп келе жатқан балдарымыздың тәрбиесіне мынау сай емес жақып мырза қанша арызданып жатыр қанша э, не қылып жатыр арыздарымыз қайтып келіп жатыр екі мың так 2021-де міне келіп тұр сіздерден 15 ай 11-інде келіп тұр 2021-де осындай болып келіп тұр бізге басшының сөзін сөйлеп отыр ал біз егер біз арызданып бір шағызданып жансақ жазсақ сіз жаңа тұрақты жазыңыз сіздердің арыздарыңыз түсініксіз деп сіздерден арызымыз қайтып келіп тұр жібермеген уақытымыз болған жоқ міне бір жыл болды жұмыссыз отырық біз жазсақ сіздер заң жүзінде жазып тұрған жоқсыздар қорғаушыңыз жазсын дейді ә, қорғаушымыз жазсақ қорғаушыларыңыз түсініксіз жазып тұр дейді міне енді жақып асанов мырза біз вообще түсініп отырған жоқпыз енді шыны керек біз жұмысқа бармай қалды қылып бізді бұрмалап отыр алпыс бесінші бап елу екінші бап бірінші тармағымен бізді жұмыстан шығарып отыр бізді жұмысқа алмайды енді біз қаяққа барамыз мына балаларымызды қалай жеткіземіз жақып асанов мырза міне мынандай баж төлемесек арызымыз тағы қайтып келеді бажларын төленбеген деп бажын төлесек тағы мынандай қылады біз осыны түсініп отырған жоқпыз сізге өтінішімізді білдіріп жатырық бірақ сіздің қолыңызға өз ойымыз тиіп тұрған жоқ деп ойлаймыз 21 ғасырда мынау құлдық заман сана сезім болып отыр біз енді ә, суббота воскресенье төленсін бірде 25 деген қаулы бар оны біз шығарған жоқпыз үкіметтің шығарып отқан екі демалысы бар оны біз шығарып отқан жоқпыз сол екі демалысқа таласып ақшамызды бермей мынау істеп отқан басшымыздың енді біз вообще жұмысқа алмайтын қылып отыр біз соған түсініп отқан жоқпыз беріп тұрған актысы мынау біз актісіне де түсініп отқан жоқпыз мынандай акті ручкамен жазыла ма қандай заңды қандай заңсыз тағы білмейміз мынаның ішінде актінің ішінде ә, бізге жұмысқа келмеді деген куәгерлер бар олар ішімдік істеп жатқан жерінен мен видеоға неге түсіріп алып енді мен басшыма барсам білгеніңнен қалма білгенің кісі дейді маған а олардың құқысы да сонда біздің құқығымыз болмағаны ма жақып асанов мырза біздің азаматтығымыз қайда жиырма бірінші ғасырда мына құлдық сана сезім қылып отырғаны қалай болғаны міне біздің асқар аймағамбетовке жазған баста 24 сағатты алдырып тастаған қолымызда э, шағымданған арызымызға келіп тұрған жауап мынау боқаев мырзадан келіп тұр сол асқар аймағамбетов бізге 24 сағатты алып тастағаннан кейін жылдың соңына төленеді ақыңыз деп бізге біз оны неғылмай барып біз басшымыздан үш күннің ішінде тиісті органдарға ә, жүгінеміз дегеннен кейін үш күннің ішінде біздің ақшамызды беріп отыр ол қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз оны білмей отырмық боқаев мырза жазған міне жылдың соңын аласыз деп ал ол боқаев мырза жазғанда орада жылдың соңына дейін бастығымыз өліп қала ма мен өліп қаламын ба оны бір алла біледі екіншіден ә, басшымыздың қорғаушы мынандай пікірталас жазып отыр бізге ол қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз тағы бізді үгіт насихат жүргізіп отыр енді ана жаққа арзаны болмайды мына жаққа арзаны болмайды дейді мен білмедім мен ол қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз оны тағы білмейміз жазығымыз тек біз жұмысқа бармаған емеспіз бардық 14 сағат жұмысын істеп беріп тұр жақып азаров мырза бізді теріс қарай айналдырып отыр жұмысқа бармаған бармаған қылып отыр біз тек суббота воскресенье сентябрь айында біздің еңбек ақымызды бермегесін біз бас тартқанымыз рас өйткені бірде 25 үкімет төленсін деген қаулы бар ол қаулды да аяғымен басып отыр басшымыз ә, қасым жомарт тоқаев кеменұлы президентіміз ә, мына қиын қыстауда коронавирустың уақытында ешқандай жұмысшы босатылмасын орнынан ә, қаржылық мәселеден қиындық көрмесін деген сөзі бар еді оны да аяқтарымен таптап басып отыр енді біз жақып асанов мырза біз қайда барамыз енді мына жеті баланы мен қалай жеткіземін өз ойым сіздің қолыңызға біздің ә, шағымыз тиіп тұрған жоқ өтінішіміз ә, сот орындаушыларына звондасақ э, дұрыс бізге жауап бермейді біреуі 15 бесі күні кетті дейді біреуі он бесі күні кетті деген сіздерден шешім шықты он бесі күні десе міне он бір күні шыққан болып келіп тұр бізге қандай заңды қандай заңсыздық тағы білмейміз біз енді жақып мырза біз қайда барамыз енді мынау кесте беріп отыр бізге не жаңағы басшымыз екі сағат ана күзетші тұрады екі сағат мына күзетші тұрады үшінші екі сағат екі сағат екі сағаттап күзетесіңдер екінші қарауыл келіп сендердің екі сағаттарыңды жаңағы қабылдап сол екі сағат отырып кетесіңдер сіздердің істеп жатқан уақыттарыңыз жетпейді дейді бізге ал ол қандай заңды қандай заңдылық жұмыс орнында екі мың жиырма жиырманың наурыз айында жұмыстан шығарып жіберіп тұр мені енді мен жұмыстан шығарылды деген қағазымды беріңіз десем сіз жаңағы үйіңізге бара беріңіз үйіңізге бара беріңіз мен пошта арқылы жөнелтемін дейді ал ол қандай заңдылық мен орада кетіп қалсам мені прогулға жіберейік тұр менің өзім ойым жақып асанов мырза заңды бишелерінен басып отыр қазақстанда мынау біздің бала шағамызға не тәрбие береміз мынау сай емес жеті баламды мен қалай жеткіземін кредитімді қалай төлеймін мен қай жаққа барарымды білмей отырмын сот орындаушысына ә, звондасақ ә, шағымдарыңызды қайтадан жіберіңіздер түсініксіз дейді ә, біз жазсақ жаңағы сіздер немен жазбағансыздар заңды түрде жаңағы статьялармен жазбағансыздар дейді адвокатымыз жазса адвокаттардың статьялары түсініксіз дейді енді білмеймін енді біз не істейміз енді жақып асанов мырза өтініш арал аудандық қызылорда облысының сотын шешімін бұзуыңызды Өтінем, бала шағам үшін кішкентай өсіп жатқан балдарым үшін көмектесіңіз тереңнен тексертіңіз заңды бешеренен басып отыр мен өсіп жатқан балдарыма не тәрбие беремін біз осы жақып салып мырза біз мына заңға неге вообще түсініп отырған жоқпыз шыны керек мынау құйтырқы әрекет көп мына қағаздарында да көп құйтырқы әрекет енді қалай қыламыз енді мынау мынаның ішінде ә, ақтың ішінде ішімдік ішіп отқан балдар бар ә, оларды жұмыстан босатпайды біз еңбекақымызды сұрап аузымызды ашқанға бола еңбекақымызды алғанға бола міне намыстанып жұмыстан шыға жіберіп отыр кәсіподақ мүшесі келсе кәсіподақ мүшесі келсе кәсіподақ мүшесі жаңағы кәсіподақ мүшесіне айтады менде авторитет бар мен жұмысқа ала алмаймын дейді ол қандай заңдылық қандай заңсыз тағы білмейміз енді кәсіподақ мүшесіне айтсақ енді сіз заң білесіз енді сіз біздің жағдайымызды жасап берсеңіз десек мен бұрын тарих мұғалімі болғанмын дейді ал мен тарихшы мұғалім болғанмын мен заң білмеймін дейді кәсіподақ мүшесіне тоғыз мың тоғыз жүз жиырма теңге ай сайын төлеп отыр не қарашөгімізді э, ала алмаймыз сентябрь айының тұрған айымызға біздің суббота воскресенье қарашөгімізді беріңіз десек оны берген жоқ қарашөкте э, начисление болу керек түнгі ауысымға ол начисление тағы жоқ енді біз енді біз қайда барамыз тұр мырза мынау қазақстанда заңды бежелерінен басып отыр шыны керек аралда не сұмдық сегіз сот деген не деген масқара соншама адам өлтірдік па қызылорда облысы анау жиырма минутта тағдырым шешті деп отыр ал енді қайда барамыз біз жақып асап мырза өтініш осы біздің тереңнен қарауыңызды сұраймыз енді жазбаған жеріміз қалмады енді қазір ә, сот орындаушысына звондасақ э, арыздарыңызды қайттан жіберіңіздер дейді қайттан жіберсек мынадай қылып тағы қайтып қайттан қайттан мынандай қылып тағы жіберіп жатыр білмеймін мен түсінбедік енді біз арыз енді қалай жазатынымызды түсінбейді жазған арызымызға қайта қайта қанша мынау бажыларға ақшамыз кетіп жатыр мына қанша бажы жатыр мына сіздерге жіберіп жатқан базалар мынау екі мың бірдеңе теңгеден ақша төлеп отыр бажыларымызға жеті жүз отыз теңге сіздердің қолдарыңызға жаңағы бажаға мына тиіп тұр бажаға жеті жүз отыз теңге болып тиіп тұр енді комиссиялары бар шығар енді оны біз түсінбедік енді қанша арыз жіберіп жатыр ақшамен жіберіп жатырық арызымыздың бәрін бір арызымыз жүз теңге ақша жүз теңге ақша кетіп тұр сол ақшаның бәрін мына бала шағамыздың ақшасын аузынан жырып үкіметке төлеп жатыр істеп отқандарың мынау басшыны сотқа бересің ба отқа бересің ба білгеніңнен қалма дейді не деген басымдық мынау не деген адамды не деген басынып отырғанын білмеймін мен заңға мынау сәйкес емес заңды бейшелігінен басып отыр мынау бізге әділдік керек жақыпасанов мырза естіп отқан болсаңыз түбегейлі осы біздің шаруамызды өтініш шешіп беріңіз қызылорда арал аудандық сотының шешімін бұзуыңызды сұраймыз өтінеміз бала шағамыздың атынан